अभी तक सोने और चांदी की तस्करी तो सुनी थी लेकिन चेन्नई के अन्ना एयरपोर्ट पर तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया कि कस्टम विभाग के अधिकारी भी चौंक गए कस्टम ने बैंकॉक से यहाँ पहुँचने पर एक यात्री के बैग से डेढ़ महीने का तेंदुए का शावक बरामद किया पकड़े गए तेंदुए के शावक को वन विभाग के हवाले कर दिया गया वहाँ से उसे चिड़ियाघर भेजा गया है पता यह चला कि काजा मोहिद्दीन नामक एक व्यक्ति थाई एयरवेज की फ्लाइट से बैंकॉक से चेन्नई पहुंचा था वह एयरपोर्ट से निकलने की जल्दी में था कि उसके बैग से कुछ आवाज़ सुनाई दी इसी दौरान वहां पहुंची एयर इंटेलिजेंस की टीम ने उसकी बैग की तलाशी ली तो एक मादा तेंदुआ शावक मिला शावक कमज़ोर था जिसे कस्टम अधिकारियों द्वारा दूध भी पिलाया गया कुल मिलाकर शावक की ये तस्करी का पहली मामला है जो सामने आया है